तमन्ना ताक आहे लिखी तोखे तमन्ना ताक में आहे लिखी तोखे बिस्कुट Come on. कु तुंहिंजी दस

छवी वक्त मोती मात तरसा कर आई अगर आई हसन आए अगर आई हस आ शिवा तव्हीं जे सफ़ा शिवा तुंहिंजी जे सफ़ा